Cintamu luar biasa Kan selalu terjaga Duka menjadi tawa Seperti sediakala syadu terucap suara merayu menggelumi setiap waktu cerita dalam kalung kapan kata rindu itulah suara hati Urai kata yang syadu terucap Suara mendayung menggaung di setiap waktu